Давай, давай! Давай! Давай! Подожди, подожди, подожди, А, а что такое, блядь? Что Еще не победила. Нет, первая нужна, Какое второе? Первое. Тем более она хорошо. Давай, давай, давай, давай, давай! давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, знаю. Конечно, пой меня. Нет, еще поправляются. Да, это тебе не надо. Но у них же два, у них и два раунда. Давай, давай! Нет, дыши! Давай! Я на д ы ш ш и дыши, дыши!

давай! Болячку давай! Держи! Да. Ну, давай, Яна, Яна, давай, давай. дыши! Боженька, даже закончится эти две минуты. Давай! Давай! Ногти. Но! Давай, давай! Дыши, Янка, дыши. Давай, держись, Янка. Еще один будет. Все, походу, да? Ну, там, по идее, да, он пройти собрать. Ну, он что-то не, не, не идет собирать. Яна, Яна, Яна. Яна. Ну, должна Янка, по идее. В этом, в этом, в этом а, Давно ж не спарринговала. хорошо, и Могли бы. Я же давно ж не спарринговала. Янка. Ну, именно соревнованиями. Ну, она же, ну, да, не Я же говорю, давненько же. А ее не было никогда пар. Один раз мы в Волчевском, она попала и сама не поняла. Сразу рубанула и Это, конечно, а тут матерый противник. Ага, не говори. Янка молодец. Что-то опять совершается. Ну что ж такое? Спорная, наверное. Янка больше не будет.